Sang gigi ji. એ સંગીતા અડીન રાવલી એ સંગીતા જીતી પ્રી પાટા અડીન જીતી મેં પાડી હતી હા હા ગયા અડીન કોઈ કે લગાડ્યું નહીં

રોવું હોય તો રમાય નહીં પર મોહ પીના કરે છે આવો રીંગણ કરે

લુગડા ખરાબ નહીં થતા એ લુગડા ખરાબ નહીં થતા